толқын апай ау портретіңізді қашан аяқтаймыз бүгін емес түрімнің қандай екенін көріп тұрсың ғой түріңіз әп әдемі мен ғой келтіріп салатын мейлі жарайды бірақ бұл портрет маған ұнамаса мен оны өртеп жіберемін келістік тастап кеткен еді қиналып тұрған жоқпын нағыз еркек олай істемеуі керек деп ойлаймын еркектердің жаратылысы сондай кейде олардың табиғатын ештеңе істей алмайсың бұл сатқындық қой оны ақтауға болмайды қалай болса да біз бірге 25 жыл бақытты өмір сүрдік қос қанатым екі ұлым бар менің мүмкін оның алдындағы әйел ретіндегі міндетім осы бала туумен аяқталған болар қалай құралай өміріміздегі кездестіретін әрбір адам бізге ұстаз біреулері мейірім мен махаббатқа баулиды енді біреулердің сабағы жүрегімізге ауыр батқанмен көп жағдайға үйретеді негізі күйеуіме ренішім жоқ қалай танысқанымызды ешқашан ұмытпаспын толқын сен әлі дайын емессің ба тез енді қазір кешігеміз қазір көйлегімді түктеп алайын болшы өзің құлпырып кетіпсің ғой иә рахмет айтпақшы бүгін келетін адамдардың ішінде бір құрылысшы болады жасы отызда ажырасқан соның көзіне түсуім керек өйткені ол күйеу болуға таптырмайтын жігіт сондықтан тездет отыз жас кәрі емес пе ой түк білмейсің сен бірақ жігітпен жүріп көрмегенсіз қайдан білесіз меніңше жас жігіттер дұрыс сияқты олардың көздері жанып тұрады оларға бәрі қызық иә әрине есесіне көк тиын ақшасы жоқ қатасы қалың болса болды ма саған әрине жасырып қайтем. маған бай жігіттер ұнайды жастық шағымды жұмыспен өткізгім келмейді жалпы мен молшылықта бай жерде әдемі болып өмір сүруге арналған жанмын байлық деп сүймейтін адаммен тұрасың ба ой толқын махаббат дегенді кедейлер ойлап тапқан махаббат деген жоқ тек қана ақша бар жарайды қойшы оның маңыздылығы жоқ кеттік боянамыз бол кел отыр ең бастысы көз өйткені еркектер бірінші көзге қарайды одан кейін ерін қазір ерінді бояймыз кел маған қара болды мынау ненің иісі көйлегім енді не істеймін сонда сіздің құрбыңыз күйеуіңізбен танысқысы келді ма дәл солай сол менің өмірімдегі ең бақытты күн болатын кім білген әрі қарай не болды не болатын еді күйдіріп алған көйлегімді киіп алдым да тағдырыммен кездесуге бардым салтанат мен бармай ақ қояйыншы неге бармайсың көйлегімді көріп бәрі күледі ғой уф толқын сенің көйлегіңе кім қарайды ешкім қарамай жүрші салтанат сен түсінбей жатсың саған бәрібір әрине өзің әдемі болып тұрсың ал мен түрімді қарашы мынау не сөлпиіп толқын мен сонда сені бекер бояндырдым ба қазір барасың отыра сал болды ешкім байқамай қалады және бізде шегінерге жол жоқ келдік қой міне жүр мүмкін енді бүгін менің тағдырым шешіліп қалар қош Mustaz. Şeref. Dostlar, dostlar. келіңдер ойдер ұзақ күттік қой сендерді достар танысып қойыңдар менің құрбым салтанат және толқын толқын мына кісілер менің әріптестерім дидар гүлім сәкен мен айжан арамыздағы бойдақ десек те болады мұхит деген жігіт отырыңдар мұхит жаныңызға отыруға бола ма әрине әрине сіздер секілді сұлу қыздарға әрдайым орын табылады жігіттер қыздар таныстық үшін ал таныстық үшін ал таныстық үшін шынымды айтсам алғашында ол маған ынжық әлжуаз болып көрінді басқа жігіттер болса әңгіме айтып әзілдесіп көңілді отырды ауыл үнсіз бірақ менен көзін алмайды ер адамның сөзбен емес іспен көрсететін кейін аңғардым айғай көптің айтары жоқ деген әдемі сөзді көп айтатын адамның қолынан түк келмейді осыны есіңе сақтап ал а мұхит сізді естідім мен құрылыс компаниясында жұмыс жасайды деп сонда немен айналысасыздар э, біз көбінесе әлеуметтік нысандар саламыз өздеріңіз немен айналысасыздар оқуды жақында бітірдім қазір жұмыс іздеп жүрмін мамандық қандай а жай есепші ғой міне қызық іздегенге табылған демекші біздегі алматыдағы кеңсеге есепші керек жұмыс істеп көрмейсіз ба бірақ менің жұмыс тәжірибем жоқ иә yeah. ештеңе етпейді үйреніп аларсыз ертең мына мекенжайға келіңіз негізі дұрыс айтасыз дәл қазір толқынға жұмыс өте қатты қажет қашанға дейін коммуналдық бөлмеде тұра береді оның үстіне жаңа көйлектер сатып алу керек көйлегі көріп тұрғаныңыздай жыртылып қалған салтанат не болды шындық қой толқын толқын тоқтаңыз мән бермей артынан жүгіріп шыққан кезде оның нағыз ер азамат екенін біреулердің мені ренжітуіне ешқашан жол бермейтінін түсіндім ал құрбыңыз сол оқиғадан кейін қайтып көрген емеспін толқын толқын толқын тоқтаңыз тоқтаңыз Не неге жылайсыз жылайтын ештеңке болған жоқ қой неге істейді олай ол менің құрбым ғой ол сізді көре алмайды сіз нағыз сүйкімді әдемі жансыз ол ондай емес қыдырып қайтқанға қалай қарайсыз мына көйлекпен бе мен бүгін үтіктеп жатып күйдіріп алып едім екеуміз теңестік толқын өзіңіз жайлы айтыңызшы қаланың сыртында туып өскенмін әке шешем әлі сонда тұрады шағын шаруашылықтары бар ал мен мектеп бітіріп қалаға келдім а, білімді алып жұмыс істегім келеді енді жұмысқа тұрдым деп есептесеңіз болады ал өзіңіз ше әлгінде сізді бойдақ деуге болады деп таныстырып еді оны қалай түсінуге болады ажырасып қалып жүр неге тым ерте үйлендім мастықпен ба жастықпен ба әке шешем қарсы болған қыздың аяғы ауыр болғаннан кейін тастап кете алмадым болды болдық арада он жыл өткеннен кейін бір бірімізді сүймейтінімді түсініп екі жаққа кетуді ұйғардық сол күннен бастап өмірім күрт өзгерді өмірлік жарымды жолықтырғанымды түсіну үшін сондағы бірер минут жеткілікті болыпты жолымыз болған екен ал мен енді ешкімді сүйе алмайтын шығармын өмірімнің басталмай жатып аяқталатынын ойласам көкірегім өкінішке толып кетеді сырқатым қандай екенін білгенде мен де тура осындай күйде едім күйеуім қасында болатын оның көп көмек тиді маған үлкен ұлымызды оқуға шетелге жібергенбіз сол кезде әуежайда алғаш рет талып құладым дереу сол маңайдағы ауруханаға апардым диагнозым сол кезде анықталды үш күннен кейін есімді жисам менің күйеуім бір сәтке де алыстамапты менен палатамда мені күзетіп отыр екен о жаңбыр жауып кетті тездетіп палатаға барайық жүр науқастар қайда білмеймін дәрігер мен келгенде ешкім болған жоқ жақсы сонда күйеуіңізбен ешқашан ренжіскен жоқсыз ба о ренжіскенде қалай бір рет тіпті бұрынғы әйеліне кетіп қала жаздады сол кезде мен бүкіл қулығымды пайдаланып жібермей қойдым менің ол елден бір артықшылығым бар мен одан 12 жас кішімін бірақ енді сол күйеуімді өзімнен жас әйел тартып алды сіз сонда осылай қоя саласыз ба мейлі кете берсін егер онымен бірге болған өзіне жақсы болса мен оны күштеп ұстамаймын ғой маған көп жақсылып жасады бақытты болсын палатада емес мұнда не істеп жүрсіздер алдымен сәлеметсіз бе данияр әлімханұлы сәлеметсіз бе енді біз палатада жата берсек ауыра береміз далаға шықсақ сәл болса да жанымыз жай табады несі бар емдеу курсы тоқтақ қалды ғой кешіріңіз дәрігер мен кеше ауыр моральдық соқ қалдым. ресми түрде күйеуім тастап кетті мен сіздің денсаулығыңыз үшін жауап беремін Егерде де сіз мен қойған талаптарды орындамайтын болсаңыз емдеуден бас тартамын сіз сонда маған дұрысасыз ба дәрігер құралай мен сізге бірақ нәрсе айтамын егер сіз өткендегі істегеніңізді тағы да қайталайтын болсаңыз айып етпеңіз мен араша түспеймін мұнда сізден де басқа науқастар жатыр ал олар өмірдің қадірін жақсы біледі әйел адам үшін жанында сенімді ер адам болған маңызды шығар иә иә <laughs> ал бақыт құса кез келгенге қона бермейді ауруға шалдыққанымды мен білгенде менің де өмірге деген құштарлығым басылып қалды ештеңе ойлай алмай қалдым өмір ағысы тоқтап қалғандай тоқтататын дәрін үш есе көп іштім одан жүрегі науқас адам түгілі сау адамның өзі 20 минуттың ішінде өліп кетеді қара түнекке батып бара жатырмын ештеңе сезбеймін бірақ он үш жасар ұлымның атымды атап жылағанын естідім есімді жисам екеуі қасымда шошып отыр сол кезде күйеуім маған сен мені ешқашан да тастап кете алмайсың деп еді ақымақтық жасағанымды сол кезде ұқтым сол дәріні ішкен кезде мен өзімді ғана ойландым ал менің жақындарымның жағдайы не болады еш мән бір сәт осы ұлымды немесе күйеуімді жерлеп жатқанымды елестеттім жаратқан иеміз қанша ғұмыр берсе сонша күресуге бел будым күйеуім осы орталыққа алып келді данияр әлімханұлымен таныстық жүрек ауыстыру кезегіне тұрдық міне осы жерден жаңа жүрекпен шықтым өмірдің қадірін білдім жүрек ауыстырғаннан кейін не өзгерді сонда оны түсіну үшін өмір мен өлімнің арасында болып қайту керек құралай адамға ең қымбат нәрсе ол өмір дүние қирап жатса да бөлініп жатса да ешқашан күйгелектікке салынба күрес өзің үшін күрес өмірге әкелген перзенттерің үшін күресу керек жақындарың үшін күресу керек өмір сүру керек әңгімеңіз өте әсерлі екен нағыз романтикалық хикая <laughs> бірақ бұл хикая мен үшін бітті ары қарай қалай өмір сүретінімді білмеймін мүмкін араласатын шығармыз ортақ балаларымыз бар ғой жақында немерелі болып қалармыз кім біледі бірақ бір нәрсені анық білем, бір хикая аяқталса басқасы басталады жарайды мен ем қабылдайын Уф, осыдан әбден жалықтым ғой мен сөзім бар еді тыңдап тұрмын кеше дәрі қоймасына барып па едіңдер иә барғанбыз олар енді ешкімді олай алмайды солай шығар бірақ біздің басымыз бәлеге қалды қалайша маған сол дәрі қоймасының иесі әсел келді бәрін қиратыпсыңдар соның ақысын төле дейді ал оған сенің қандай қатысың бар менің де қатысым бар деп ойлайды түсінесің ба үш күн уақыт берді шығын төлеуге жүз елу мың доллар тап дейді маған қайдан табамын мен жүз елу мың доллар тынышталшы енді ташташы ол заңсыз қойма және ондағы дәрілердің бәрі контрабандалық жолмен келген болмаса қолдан жасалған олар полицияға хабарласа алмайды полицияға хабарласпайды бірақ қарақшылармен байланысы бар данияр мен ол әйелді жақсы білем. былай бізді жайымызға қалдырмайды түсінесің ба жарайды мә ұста біз оларға ешқандай да ақша бермейміз үш күннен кейін сөйлесеміз түсіндің ба данияр өзің біл данияр бірақ мен бұл үсті былай қалдырмас едім мақсұта үшінші бөлімге апарыңыздар данияр әлімханұлы сізді күні бойы іздедім не болды кешегі жұмысқа байланысты мен саған тісіңнен шығарма дедім ғой біреу біліп қалған жоқ па бәрібір біліп қойды бүгін маған фармкомпанияда істейтін әсел деген әйел келді оның айту бойынша қоймадағы күзетші мені танып қойыпты сен оған не дедің не айтып тұрғаныңызды түсінбеймін дедім сенген жоқ шығынның барлығын өтесіңдер дейді қоймада артық кетіп қалған жоқпыз ба жоқ ешқандай да артық кеткен жоқпыз былай болсын сен жұмысқа үш төрт күндей келмей тұра тұр дипломыңды жазасың ба білмеймін бәрі тынышталған соң мен саған өзім хабарласамын түсіндің ба жақсы бар жарықты қоспашы өтінем бұл не отырыс бәрі дұрыс па мына сурет есіңде ме сол кезде жасымыз нешеде есімде жоқ қателеспесем сен университет бітіріп жатқан кезің фотографтың дәл осы мезетті ұстағанын қарашы сені сүйіп алмақ болып оқталған кезім иә дұрыс сүйіп алғансың сол күні әкем түнге қалсаң қыдыруға жібермеймін деп қорқыттым ал сен екеуміз қала кезіп жүріп алдық уайымдап үйге қалай кірем деп жүрген кезде сен мені қатты құшақтап әкеңмен өзім сөйлесем дегенсің сол кезде саған ғашық болдым ал қазір еш сезім жоқ қасымдасың бірақ жоқсың түн ішінде оянсам жалғыз жатам. жалықтың ба менен сүймейсің бе енді сен не айтып отырсың дамир екеуіңнен басқа мен кімім бар айтшы бәрін сендер үшін істеймін сендер үшін тырысамын жұмыста не болып жатқанын білсең ғой шіркін ай адамдар кенеттен ауырмай кетсе сөйтіп біржолата жұмысымнан босасам қаланың сыртына жер алып үй салар едім бал арасын өсірер едім бау бақша салар едім иә басқаша өмір сүрер едік бірақ алайда адамдар көп ауырады мен оларға көмектесуім керек бұл менің парызым сен маған тұрмысқа шығарда білдің ғой кардиохирургпен өмір сүру қиын болады сен өзіңді естідің ба сен бала арасында өсіруді армандайсың бақша салуды армандайсың ал дамир екеуміз туралы бір сөз жоқ біз саған керек емеспіз бе неге олай дейсің әрине керексіңдер осының бәрін мен кім үшін істеймін айтшы болды жарайды есіңді жи үшеуіңді доғар қазір сары уайымға салынатын уақыт емес мен сары уайымға салынған жоқпын қарашы таңертең тұрамыз тамақ ішеміз күтуші әйел келеді сен жұмысыңа кетесің мен жұмысыма кетемін кешке келеміз тамақ ішеміз баламен ойнаймыз жатамыз міне өміріміз он сөзге сиып кетті маған университетте ғашық болған данияр керек түнің тыныш болсын Canım. Дамир? Бүгін ауа тамаша екен. Толқын апай, тұрсаңызшы. толқын апай толқын апай толқын апай толқын апай тұрыңызшы бұл қалай болды түнде ұйықтап жатқанда жүрек тоқтап қалған сияқты тып тыныш қиналмай өлді Құрылай, сіз ше ештеңе естімедіңіз бе таңертең оянып жанына барсам тыныс алмай жатыр тиісті шаралар жүргізіп туыстарына хабар беріңіз кез келген сәтте жүрек тоқтап қалуы мүмкін мені де осы күтіп тұр ма сонда дәрігер шақырдыңыз ба а данияр кел кешір алтыншаш екеуіңе не болып жүр ол сіздің үйіңізде ме иә таңертең дәмірді әкеліп тастады Сені отбасына қарауға уақыты жоқ дей ме ренжісіп қалдыңдар ма жоқ ренжіскен жоқпыз кеше осы жайында сөйлескен болатынбыз онда мен саған ештеңе айтқан жоқпын ересек адамсыңдар өздерің шешіңдер иә сіз уайымдамаңыз кешкісін үйге алып кетемін дұрыс Сүйт балам сөйтіп ғой иә жақсы жақсы представлять себя. осы төсекте жаттым сіз мұхит аға шығарсыз иә осы төсекте жаттым алдында не айт бірге өмір сүрген бақытты жылдар үшін ризашылығын білдірді сізге еркіндік иә не болды бізде қиындық болып тұр қандай не керек оларға алдында айтқанымдай жүз елу мың доллар бізде екі ақ күн уақыт бар амансың ба балақай қалайсың сенің осында кеніңді достарыңа хабарлап едік жауап жоқ соған қарағанда керек емессің егер хабарласпаса сен оларға бөлшектеп бөлшектеп беруімізге тура келеді енең сендерге не керек менің еш кінәм жоқ мен тек тапсырманы ғана орындадым қандай тапсырма кім берді данияр әлімханұлы ол біздің кардиохирург сіздердің кеңселерің немен айналысады тыйым салынған дәрілер сата соны біл деген мына қойманы талқандауға оның қатысы бар ма иә yeah! осында келейік деген сол кісінің ойы болатын тәгімдер болды айта ғой екі күзетші балақай сен өзің кімсің мен мен студентпін өтінемін vermiş.